Tunakutana tena katika kipindi chako pendwa cha magoli kutokea hapa Swix Online, na leo tunaenda kutazama goli tano za mchezaji kutokea na Mongo. Hapa si mwingine bali namzungumzia Lusajo. Ni mchezaji anayeongoza kwa ufungaji wa magoli katika ligi yetu pendwa ya hapa Tanzania, NBC Premier League. Nikupe historia tu kwa ufupi ya Lusajo Boy. Amezaliwa tarehe saba mwezi wa tatu mwaka 1990. Kwa hiyo ukipigilia mahesabu mpaka sasa hivi 2020 na mbili atakupa na miaka 32 na mbili. Jiunge nasi kwa kubonyeza neno subscribe na kubonyeza kialama cha kengele kitakachotokea hapo. Tambua kwamba Facebook unatupata kama Swix Online, pia Instagram unatupata kama Swix Online. Usisahau TikTok unatupata kama Swix Online. Bila kupoteza muda zaidi, tunaanza nafasi ya tano hadi nafasi ya kwanza. Tambua kwamba goli hizi tano tunaoenda kuzitazama za Lusajo ni zile goli ambazo alizofunga akiwa katika timu yake pendwa ya Biharamulo FC. Eh, ah, tuelewane hapo kwa ufupi. Tunaanza na nafasi ya tano hadi nafasi ya kwanza. Nafasi ya tano hii hapa, mechi ilichezwa siku ya Ijumaa tarehe 17 mwezi wa 12 mwaka 2021. Emtazama nafasi ya tano hiyo ya Lusajo Boy. Anacheza kona ndani huko. Wanakaa imara lakini bado Roland Lusajo ilipigwa kona, alafu Lusajo Boy akafanya kuiweka mguuni kuipatia goli la kwanza dakika ya tisa Namungo FC. Mechi hiyo ilikuwa ni kati ya Namungo pamoja na Mbeya Kwanza. Mechi hiyo ilisha kwa mabao moja kwa sifuri, wakati huo Namungo wakiongoza kwa mabao moja, wakati huo Mbeya Kwanza mechi hiyo walitoka sifuri. E, nafasi ya tano hii hapo, mlitazama hilo goli la Lusajo Boy. Yapi maoni yako? Dondosha maoni yako katika sehemu ya comment hapo. Tunaenda nafasi ya nne. Mechi ilichezwa siku ya Jumatano tarehe 30 mwezi wa 12 mwaka 2021. Lusajo Boy aliwafanya nini humo? Emtazama alafu tarudi tuje tulichambue nafasi ya nne hiyo. Hashim Manyanya atapita mbele, pass Maganga leta safi, box to wanajiweka Ebana we, ilipigwa krosi ikamfikia Lusajo Boy kuipatia goli la kwanza dakika ya tisa Mungo. Mechi hiyo ilikuwapo ni kati ya Namungo pamoja na Biashara, ambao mechi hiyo iliisha kwa mabao moja kwa moja, yani ni draw draw moja kwa moja. E, ndo nafasi yetu ya nne, goli hilo la Lusajo Boy ndo limeshika nafasi yetu ya nne. Basi bila kupoteza muda zaidi, tuende nafasi ya tatu. Hii hapa mechi ilichezwa siku ya Jumapili tarehe 23 mwezi wa kwanza mwaka 2020 na na mbili. Usajo Boy aliwafanya nini mundani ndani? Emtazama alafu nitarudi tuje tulichambue nafasi ya tatu hiyo. Van Kichuya Brilliant ah, ah. Lusajo sasa nafasi kwa Namungo. Lusajo anamkuta linda mlango. Brilliant Lusajo anaandika bao. bwana we, nani kama Lusajo Boy alipiga chenga hadi kipa na kuipatia goli la tatu na Mungo FC, ilikopo ni dakika ya themanini na tano. Mechi hiyo ilikopo ni kati ya Namungo pamoja na Coastal Union. Eh, hivi kuna mchezaji wa Tanzania aliyepiga chenga hadi kipa? Na kama yupo basi niandikie jina lake hapo chini ya comment. Mimi naona ni kama vile Lusajo tu, au kuna mwingine yupo? Kama yupo basi Dondosha komenti yako na kuniandikia ni mchezaji upi huyo aliyepiga chenga hadi kipa kama alivyofanya Lusajo Boy. E, mechi hiyo ilisha kwa mabao matatu kwa moja wakati huo na Mungu akiongoza kwa mabao matatu mechi hiyo, wakati huo Coastal Union wakitoka na bao moja kwa mechi hiyo. E, nafasi ya tano mpaka nafasi ya tatu tumetazama. Yapi maoni yako ha? Ah, kwa Lusajo Boy kumpiga chenga hadi kipa? Yapi maoni yako? Mi naona Lusajo Boy ni mtu mbaya sana kumpiga kipa hadi chenga. Kuna mchezaji gani wa Tanzania aliyefanya hivyo? Yupo kweli? niandikia hapo jina lake kwenye comment hapo, alafu mimi nitasoma. Tambua kwamba Facebook unatupata kama Swix Online, pia instagramu unatupata kama Swix Online, pia usisahau TikTok unatupata kwa jina hilo hilo Swix Online. Kote huko unaweza ukatufolo na ukatutumia ujumbe na tukakujibu. Ah, <laughs> ebana eh, eh. Bila kupoteza muda zaidi, twende basi nafasi ya pili. Nafasi ya pili, mechi ilichezwa siku ya Jumapili tarehe sita mwezi wa pili mwaka elfu mbili na ishirini na mbili. Lusajo Boy aliwafanya nini? Tambua ni goli tano za Lusajo Boy. Dondosha komenti yako kuhusiana na Lusajo Boy kumpiga chenga hadi kipa. <laughs> najaribu weka vizuri kule Manyanya alimpa pasi Lusajo Boy na Lusajo Boy akafanya kama alivyoagizwa kuipatia goli la tatu na Mungo FC ilikopo ni dakika ya 52. Mechi hiyo ilikopo ni kati ya Namungo pamoja na Mtibwa Sugar. Mechi hiyo ilishoka tatu kwa moja, wakati huo Namungo FC wakiongoza kwa mabao matatu mechi hiyo, wakati huo na Mtibwa Sugar wakiondoka kwa bao moja mechi hiyo. Mechi hiyo ilichezwa siku ya Jumapili tarehe sita mwezi wa pili mwaka elfu mbili na ishirini na mbili. E, ni goli la Lusajo Boy limeshika nafasi ya pili hiyo. Basi bila kupoteza muda zaidi, tunaenda kumalizia nafasi ya kwanza. Je, umedondosha komenti yako kuhusiana na Lusajo Boy kumpiga ngadi kipa <laughs> niandikie hapo komenti yako kwamba umeonaje. Umeona kama mimi au na wewe umeona kama yule au na wewe umeona kama wewe? Niandikia hapo katika komenti yako kuhusiana na Lusajo Boy kumpiga Chenga Dikipa. Basi nafasi ya kwanza hii hapa, mechi hii ilichezwa siku ya Jumatatu tarehe 21 mwezi wa pili mwaka 2022. Lusajo Boy a eh, bwana we, je, na wewe umeona kama mimi au na wewe umeona kama yule, au na wewe umeona kama wewe. Lusajo Boy alituliza ndani ya 18 na kuipatia bao la pili mungu FC, ilikuwa ni dakika ya 48. Mechi hiyo ilikuwa ni kati ya namungu FC pamoja na Mbeya City. E, mechi hiyo ilisha kwa mabao mawili kwa zero, wakati huo Namungo FC wakibuka washindi mechi hiyo kwa mabao mawili, huku Mbeya City wakiondoka kwa sifuri. Ebana, ni goli tano za Lusaji Boy umezitazama, lakini kwa ufupi, umezitazama lakini kwa urefu. Yapi maoni yako? Dondosha hapo katika komenti kuhusiana na Lusaji Boy kumpiga chenga hadi kipa. Lusaji Boy kumpiga chenga hadi kipa. Kuna mchezaji kule wa Tanzania alishakufanya kufanya hivyo? Na kama yupo basi, dondosha komenti ya jina lake hapo ni komenti afu mimi nitapitia muda sio mrefu. E, hii ni Swift Online. Kama ndo mara yako kwanza unaungana nasi, basi usisite kubonyeza neno subscribe. Hapa sisi tunakuletea magoli tu, ni, ni fulu magoli tu. Kwa kama wewe ni mpenzi wa magoli, basi bonyeza neno subscribe. Wewe ni mpenzi wa mpira, bonyeza neno subscribe. Tambua kwamba Facebook unatupata kama Swift Online, pia usisahau TikTok unatupata kama Swift Online, pia usisahau Instagram unatupata kama Swift Online. Mimi namaliza kama kinamna hiyo. Tuku tukutane tena katika video nyingine.